लिनक्सच्या रिडायरेक्शन अँड पाइप्स वरील स्पोकन मध्ये आपले स्वागत आपण झिरो 1004 वापरणार आहोत तुम्हाला लिनक्स आणि त्यातील कमांड्स बद्दल थोडी माहिती आहे असे आपण समजूया अधिक माहितीसाठी त्या संबंधीचे स्पोकन ट्युटोरियल याच संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे लक्षात ठेवा की लिनक्स केस सेन्सिटिव्ह आहे वेगळे सांगितले नसेल तर या मधील सर्व कमांड्स लोअर केसमध्ये असतील आपण लिनक्समध्ये बहुतांश काम टर्मिनलवर करतो कमांड कार्यान्वित करण्यासाठी कीबोर्ड वापरतात तारीख आणि वेळ बघण्यास कीबोर्डवर डेट टाईप करा आणि एंटर दाबा असे आपण कीबोर्डवरून इनपुट देतो तसेच टर्मिनल विंडोवर आपल्या कमांडचे आउटपुट बघतो आलेली एरर देखील टर्मिनलवर दर्शविली जाते उदाहरणार्थ कॅट स्पेस aaa टाईप करा आणि एंटर दाबा aaa नावाची कोणतीही फाईल अस्तित्वात नसल्याने असे सांगणारी एरर दाखविली जाईल आपल्याला असे दिसते की एरर रिपोर्टिंग सुद्धा टर्मिनलवर केले जाते inputting outputting and error reporting या कमांड संबंधित तीन खास कृती आहेत रिडायरेक्शन जाणून घेण्यापूर्वी स्ट्रीम आणि फाईल डिस्क्रिप्टरची माहिती असणे आवश्यक आहे शेल अक्षरांच्या स्ट्रीम्स इनपुट म्हणून घेतात आणि आउटपुट म्हणून पाठवतात प्रत्येक अक्षर हे स्वतंत्र असते स्ट्रीम्स वाचण्यासाठी फाईल आयओ टेक्निक वापरतात प्रत्यक्षात अक्षरे कीबोर्ड फाईल किंवा विंडो यापैकी कुठूनही आली किंवा कशातही गेली तरी काही फरक पडत नाही लिनक्स प्रोसेसची प्रत्येक उघडलेली फाईल एका इंटिजरशी संबंधित असते या अंकाला फाईल डिस्क्रिप्टर म्हणतात शेल्स तीन स्टँडर्ड आयओ स्ट्रीम्स वापरतात प्रत्येक स्ट्रीम विशिष्ट फाईल डिस्क्रिप्टरशी निगडीत असते इन म्हणजे स्टँडर्ड इनपुट स्ट्रीम हे कमांड्सला इनपुट पुरवते याचा फाईल डिस्क्रिप्टर शून्य आहे आउट म्हणजे स्टँडर्ड आउटपुट स्ट्रीम या आउटपुटचा फाईल डिस्क्रिप्टर एक आहे stderr म्हणजे स्टँडर्ड एरर स्ट्रीम हे कमांडचे एरर आउटपुट दर्शवते याचा फाईल डिस्क्रिप्टर 2 आहे इनपुट स्ट्रीम प्रोग्राम्सना इनपुट पुरवते डिफॉल्ट रूपात इनपुट टर्मिनलच्या कीस्ट्रोक्स कडून घेतले जाते आउटपुट स्ट्रीम्स डिफॉल्ट रूपात टर्मिनलवर दर्शवतात सुरुवातीच्या काळात एसकाय टाइपरायटर किंवा डिस्प्ले टर्मिनल युनिट वापरत हल्ली टर्मिनल ही स्क्रीनवरील टेक्स्ट विंडो असते डिफॉल्ट रूपात तिन्ही स्ट्रीम्स फाईल्सशी जोडलेल्या असतात परंतु यात काही बदल करता येतात आपण ह्या तीन स्ट्रीम्स इतर फाईल्सना जोडू शकतो याला रिडायरेक्शन म्हणतात आता आपण तीन स्ट्रीम्स मध्ये रिडायरेक्शन कशा प्रकारे केले जाते ते पाहू स्टँडर्ड इनपुट रिडायरेक्ट करायला शिकू आपण लेस दॅन या ऑपरेटरने फाईलमधील स्टँडर्ड इनपुट रिडायरेक्ट करू शकतो wc कमांडने फाईलमधील ओळी शब्द आणि अक्षरांची संख्या मिळवता येते टर्मिनल विंडोवर wc असे टाईप करा एंटर दाबा आपल्याला ब्लिंकिंग कर्सर दिसत आहे म्हणजेच आपण कीबोर्डवर काही टाईप करणे अपेक्षित आहे this tutorial is very important असे टेक्स्ट टाईप करा एंटर दाबा आता कंट्रोल आणि डी ही बटणे एकत्रितपणे दाबा ही कमांड टाईप केलेल्या ओळींवर कार्य करेल आणि टर्मिनलवर आउटपुट देईल WC कमांडच्या पुढे फाईलचे नाव दिले नसल्याने स्टँडर्ड इनपुट स्ट्रीम कडून इनपुट घेतला जाईल स्टँडर्ड इनपुट स्ट्रीम डिफॉल्ट रूपात कीबोर्डशी जोडलेला असल्यामुळे WC कमांड कीबोर्डवरून इनपुट घेतो आता WC space left angle bracket space test one dot TXT हे टाईप करून एंटर दाबा wc कमांड आपल्याला टेस्ट1 डॉट टीएक्सटी फाईलमध्ये असलेल्या ओळी शब्द आणि अक्षरांची संख्या दाखवेल आता wc space test one dot TXT असे टाईप करा आपल्याला सारखेच आउटपुट दिसेल मग या दोघात फरक काय wc space test one dot TXT ह्या कमांडने वन डॉट टीएक्सटी ही फाईल उघडून वाचली जाईल परंतु wc space left angle bracket space one dot TXT ह्या कमांडला फाईल मिळत नाही त्याऐवजी ती स्टँडर्ड इन कडून इनपुट घेईल आता स्टँडर्ड इन ला वन डॉट टीएक्सटी या फाईलकडे नेले आहे म्हणजे कमांड वन ही फाईल वाचेल परंतु प्रत्यक्षात त्या कमांडला हे माहित नसते की स्टँडर्ड इन मध्ये डेटा नेमका कुठून येत आहे असे स्टँडर्ड इनपुट रिडायरेक्ट केले जाते आता आपण स्टँडर्ड आउटपुट आणि स्टँडर्ड एरर कशी रिडायरेक्ट करायची ते पाहू दोन पद्धतीने हे मेसेजेस फाईलमध्ये रिडायरेक्ट करता येतात आपण फाईल डिस्क्रिप्टरला n म्हणूया n single right angle bracket ने कडून आउटपुट फाईलमध्ये रिडायरेक्ट होईल त्यासाठी फाईल राइट परमिशन लागते जर फाईल उपलब्ध नसेल तर ती बनवली जाईल आधी अस्तित्वात असलेली फाईल कुठल्याही पूर्व सूचनेशिवाय ओव्हरराईट होईल n नंतर दोन वेळा राइट अँगल ब्रॅकेट मुळे देखील एन कडून आऊटपुट फाईलकडे रिडायरेक्ट होते पुन्हा फाइल राइट परमिशन लागेल जर फाईल उपलब्ध नसेल तर ती बनवली जाईल जर फाईल अस्तित्वात असेल तर तुमचे आउटपुट त्या फाइलला पुढे जोडले जाईल N single right angle bracket किंवा N double right angle bracket मधील एन ही संख्या फाईल डिस्क्रिप्टर असते एनच्या च्या अनुपस्थितीत तो एक आहे म्हणजेच आउटपुट आहे असे समजण्यात येते म्हणजेच नुसती राइट अँगल ब्रॅकेट आणि एक राईट अँगल ब्रॅकेट या दोन्हीचा अर्थ समान आहे परंतु एरर स्ट्रीम रिडायरेक्ट करण्यासाठी दोन आणि एकदा किंवा दोनदा राइट अँगल ब्रॅकेट लिहिणे आवश्यक आहे हे प्रत्यक्ष पाहू फाईल किंवा स्टँडर्ड इन वर कार्यान्वित केलेल्या कमांड कमांडचे आउटपुट टर्मिनलवर दिसते जर आपल्याला ते टर्मिनलवर नको असेल तर हे आउटपुट मध्ये लिहून नंतर वापरता येईल डब्ल्यूसी कमांडचे स्टँडर्ड आउट मध्ये लिहितात आउट हे टर्मिनलला जोडलेले असते त्यामुळे आउटपुट टर्मिनलवर दिसते जर आपण स्टँडर्ड आउट एखाद्या फाईलमध्ये रिडायरेक्ट केले तर डब्ल्यूसी कमांडचे आउटपुट त्या फाईलमध्ये लिहिले जाईल WC space one dot TXT right angle bracket wc underscore T X T असे लिहा आणि एंटर दाबा आता आपण बघूया की कॅट या कमांडद्वारे आपल्याला wc results मधील घटक दर्शवता येतात का हो येतात समजा आपल्याकडे त्या डिरेक्टरीमध्ये test2 ही फाइल आहे आता आपण पुन्हा test2 या फाईलसाठी कमांड कार्यान्वित करूया त्यासाठी टाइप करा wc space test2 dot T X T right angle bracket W C underscore result dot T X T आता डब्ल्यू सी अंडरस्कोअर रिझल्ट या फाईलमधल्या मजकुरावर नवा मजकूर लिहिला जाईल आपण आता ते बघूया त्याऐवजी जर आपण W C space test one dot T X T आणि दोन वेळा right angle bracket W C underscore result dot T X T असे लिहिले तर नवा मजकूर C underscore results dot H मधील उपलब्ध मजकूर पुसून लिहिला न जाता त्या मजकुराखाली जोडला जाईल आपण आता ते बघूया स्टँडर्ड एरर अशाच पद्धतीने रिडायरेक्ट केली जाते फक्त फरक असा की एरर मेसेज साठी 2 हा फाईल डिस्क्रिप्टर अँगल ब्रॅकेटच्या आधी लिहिणे आवश्यक आहे आपल्याला माहीतच आहे की AAA ही फाईल उपलब्ध नाही आता WC स्पेस AAA टाईप करा शेल आपल्याला no such file or directory अशी एरर देईल हा एरर मेसेज टाळण्यास तो फाईलमध्ये रिडायरेक्ट करू शकतो त्यासाठी आपण WC space AAA space 2 right angle bracket log dot T ही कमांड कार्यान्वित करूया आता ही एरर टर्मिनलवर न दिसता ती एररलॉग डॉट टीएक्सटी या फाईलमध्ये लिहिली जाईल आपण हे cat स्पेस एररलॉग डॉट या कमांडद्वारे बघू शकतो आता समजा मी cat space B space 2 right angle bracket error log dot TXT ही कमांड कार्यान्वित केल्यामुळे एखादी एरर आली तर आधीच्या एरर मेसेजवर नवी एरर लिहिली गेलेली दिसेल cat space error log dot TXT ही कमांड कार्यान्वित करून बघा पण जर आपल्याला सर्व एरर्सची यादी हवी असेल तर त्यासाठी wc स्पेस aaa स्पेस 2 आणि दोनदा right angle bracket error log dot TXT ही कमांड द्यावी लागेल आपण हे कॅट कमांडच्या सहाय्याने तपासू शकतो तीन प्रकारचे streams standard in standard out standard error स्वतंत्रपणे कसे रिडायरेक्ट करायचे ते आपण पाहिले परंतु या संकल्पनेची खरी ताकद हे प्रकार एकाच वेळेला वापरता येण्यात आहे या प्रक्रियेला पाइपलाइनिंग असे म्हणतात पाईप्स वापरून कमांडची चेन करता येते पाइप चेन मधील एका कमांडचे आउटपुट पुढील कमांडच्या इनपुटला जोडले जाते command pipe command 1 vertical bar command 2 hyphen option vertical bar command 3 hyphen option 1 hyphen option 2 vertical bar command 4 असा दिसेल समजा आपल्याला चालू डिरेक्टरीतील फाइल्स आणि डिरेक्टरीजची संख्या हवी आहे आपल्याला माहित आहे की ls स्पेस minus l ही कमांड चालू डिरेक्टरीमधील सर्व फाइल्स व डिरेक्टरीजची सूची दर्शवेल ls space minus l right angle bracket files या कमांडने आपण आउटपुट फाईलमध्ये रिडायरेक्ट करू cat space files dot TXT ही कमांड कार्यान्वित करा प्रत्येक ओळ म्हणजे फाईल किंवा डिरेक्टरीचे नाव आहे आता फाइल्स डॉट टीएक्सटी या फाईलमधल्या ओळींची संख्या मोजून आपण आपला उद्देश साध्य करू शकतो आपण हे C space minus L files dot टीच्या सहाय्याने करू शकतो आपला उद्देश साध्य होत असला तरी त्यात छोटी समस्या आहे आपल्याकडे एक तात्पुरती मधली फाईल फाईल डॉट टीएक्सटी असणे आवश्यक आहे पहिली कमांडने मोठा डेटा तयार होतो व विनाकारण आपल्या डिस्कची जागा वापरली जाते शिवाय साखळी पद्धतीने कमांड देणे वेळखाऊ ठरते आपण पाइप्सच्या सहाय्याने हे अधिक सोपे करू शकतो S space minus L vertical bar C space minus L असे टाईप करा त्यामुळे आपल्याला तोच रिझल्ट अधिक सहजतेने मिळू शकेल येथे एलएस कमांडचे आउटपुट डब्ल्यूसी कमांडचे इनपुट म्हणून जाते आपण यापेक्षा ही कमांड्सची मोठी साखळी पाइप्सच्या सहाय्याने समाविष्ट करू शकतो पाइप्सचा सर्वसामान्य उपयोग अनेक पाने वाचण्यासाठी होतो cd space slash user slash bin असे टाईप करा त्यामुळे आपण बिन या डिरेक्टरीमध्ये जाऊ एलएस l ही कमांड द्या आपण हे आउटपुट नीट वाचू शकत नाही परंतु पाइपने ती कमांड मोर या कमांडशी जोडल्यास नीट वाचता येते संपूर्ण सूची बघण्यासाठी एंटर दाबून स्क्रोल करा त्यातून बाहेर पडण्यासाठी क्यू हे बटन दाबा या काही फाईल संबंधी उपयोगी कमांड्स आहेत अशा अनेक कमांड्स आहेत प्रत्येक कमांडचे अनेक पर्याय आहेत त्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी मॅन या कमांडचा वापर करा या कमांड्स शिकण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे त्या पुन्हा पुन्हा वापरून बघणे आपण या ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य national mission on education through ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे या संबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद